آو آوسام ٹیما او سن تران ونی تکری کہ تم آئی سول ڈرسن مجھ تمو تل انکل گاڑ مز برک تاکہ ونی تام ہوں تم سن شکل کھین تَتھ ٹایمَس تُلِکھ نیپالَس منٛز لگ بگ کٲشِر کَم سے کم پنچہ شیٹ نفر تلک مگر شیٹھو منٛز کٔرِکھ صرف ترٛیٚیہِ نفر غٲب یِہُنٛد نہٕ وٕنیُک تامَتھ ویر چھُنہٕ نَنان تِم چھِ کَتہِ تِمَن دٔلیٖل کیٛاہ گٔے سُہ کَم ایجنسی تُل راہ پُلیٖس آوا ایمبسی آیا أسۍ گٔے نیپال گورمٮ۪نٛٹَس گئی نیپال گورمٮ۪نٛٹَن ووٚن دوٚپُن اَسہِ دن نہٕ دف آی آر ژَٹنہٕ تِمو کیٛازِ تِمو نیپال گورمٮ۪نٛٹ گورمٮ۪نٛٹ چھِ چھِ چھِ چھِ نیپال واریاہ واریاہ واریاہ سیوٚد تَتِچ تَتِکۍ یِم پُلیٖس تِم چھِ گورمنٹ وَنان اِنڈیِکۍ پٲٹھۍ چھِنہٕ تِم یہِ قٕصہٕ کَران مطلب یہ ونان و تن ج و تم کریز پی سیشے مطلب دکاندار ہینڈیکافٹ دکان ولک ہم سیری پن کارس مس اچانک گو سہ قصہ یا کہ گاڑی آئی نبر کن رکنک بس امس ووک وی نبر اچھے یس سی کت کر اگر نا ہر زبردستی کر اہن آ تم دنیا تم دے تم مشتاق راش ٹھيں شفیع راش كے تم تورانس ميں تم تيہ ويک كمن كہيں تمہ تم ترہ ژتجی نفر قشر تجیک تم ترک اوڑ ترک ترک رس تریک زی ترک دہی دے ترک تمہی دہ من نفر کر غوب یہ ونی تام نا عطا پتہ کن اہم سپدے تمہن سی ملاقات تمہ سنکل تہن سنکلس کیا دلیل گئی دوٚپ أسۍ تھٲیِکھ الگ الگ اچھا شی نہٕ پہ مطلب کَتہِ کَپٲرۍ کِتھ کٔنۍ بیٚیہِ کتک کپ کم تمہیں انڈین ایمبسی نی نفر تمے دکانس پہ وان تلو تروہ اگر رِپوٹ تیل غلط أسۍ أسۍ تۄہہِ تہِ یِتھ کٔنۍ کٔنۍ ہُتھ تُہۍ مٔشرٲیِو پَنُن اَنکٕل اَنکٕل سُنٛد کَتھ نہٕ وۄنۍ کِہیٖنۍ آ کت تِمو روٚٹ پُلیٖس کَنسٲرٕن نیپال پُلیٖس کَنسٲرٕن روٚٹ تِمو پانَس سۭتۍ تہٕ پَتہٕ گوٚو اَنکٕل سو تَمہِ ساتہٕ تِمو تُلمُت تمیندر دپیندر سیش سن ڈی ایس پی سن و تمہ بیوپن گرم سی ایس پی رینک اسول ڈریسن منس تم انڈین تمہ سکن پتہ تمہ تم ہینڈ اوور کریں پتہ چھ تہذیم تہن نہ نئی تم حسن گاڑی مس بہت بس سو سکلچ تم سا بس سات ویک تمام تم سن شکل نا ویسے گورمینٹس اپیل رکویسٹ کرنی وار سہر قصروار سزا کم سے کم ہوں ویر اباؤٹ یہ زندے چھ یا یا کتنا مورم چھا کیا پیچھے اس اچھے ون صرف ویر اباؤٹ ڈی تم سو تمہیں پہ گئی سنٹرل گورمنٹ دہلی دہلی سمکے اس منسٹرن گے گئے اِس کم برانچ کم کائم برانچس من تک کھیین پہ گئی منسٹرن نش تے گئی فارن منسٹرن تہ گئی تمام منسٹرن منسٹر گئی دلی من یہ کیس نہیں ہم لوگ کو پتہ نہیں ہے آپ امبیسی میں موا نیپال میں ہی وہ مسنگ نیپال گورنمنٹ سے آپ پتہ کرو جبکہ اچھے انڈین اچھے انڈیاس مدد منگو ایم بی سی سانس مدد خاص ایم بی اگنور کرے اس تو اس why we are hopeless helpless